shi ya shi saboda shi wannan mutumin malakin yana da ‘ya'ya guda hudu sannan kuma da ita wannan ɗiyar amma ita wannan ɗiyar duk duniya ba wanda yake kauna kamar ta iyayen shi kaɗai yake so iyayen sa da su sai ta kuma da aka haife ta sai ya sanya mata sunar mamashi bai ya iya kama sunanta ba kawai sai ya ce masa babba da ya shiga cikin ɗaki ya ɗaya mauce ya rasa abin da yake bai daɗi yadda yake santa da kuma yadda yake ƙaunar wannan mutuma yake ga in aka yi aure abu ta fita wasu sai ya ce bai to babu laifi kana iya zuwa sai ka zanta sai kusanta da ya raka wannan alhaji da ya jawo sai kira uwarta

to saboda haka ita yariya ba to miji ya kama suna ta tarkace amma nan suka zauna da ita da uwarta sai ya ce mata wance sai ce baba akwai matsala saboda ba to miji ka kama suna na baba amma yau shi ka kama suna na ce kwaya akwai matsala ya ce babanki ya ce iya so in ba shi ke ni kuma a duniya babu wata iya ko wata halitta in dai ka gane manzan Allah in dai mutum ne wanda ake gani haka a ido ya ce a duniya babu wanda ke kauna ka baki ko ba na son wani abu da ba ta maka rai shi kuma wannan abokin na a duniya yadda muke tare da shi ba na son wata matsala ko bara ɗaya shiga tsakanin da shi saboda yadda muke da aminci da shi ban na so a ce an samu wani abu wanda zai taɓa sabawa tsakanin da shi ina so wannan aminci namu Allah ya kai mu har kai muna tare shi ya kuke ga wannan fara? kafin da ya ta yi magana sai kowace ta ce a to ai matsala dama matar shi ce kawata kuma tun da matar ta mutu ai da ya ta in ta je gidan babu magana kishantaka dama ni abin da ya kuka ce kishantaka ce za a yi tun da babu kishantaka bai ta hana aiki sai ta je biki ga gari ta ba mu aiki sai ake wannan aure da ake aure ana nan ana nan ana nan yan watanni kaɗan wannan a hanyar sai ya samu wannan yariyar ya mata mugun bugu bugun kawo ka wannan bawa Allah da ya zo gida tara kiyar kawai na duniya da kanta uwa ta ce wallahi a hanyar da ba da kashi da buga ya ce masa buga abin da ta buga wannan mutum a duniya yadda muke a mutu da shi ban na so a ce wani abu ya shiga tsakanin ita kuma wannan yare yadda take kaunarta kowanne da zai taba ta wallahi an ce ko ke wata wallahi in kika taba wannan yare an ce amma karo daya zan haɗi sai ta bata so mutum sai suka taho sai zo sai sallama ya ga dai tana shi a gida ce wani ne ya ce ga ba ba matar da na mai duba bai ce ba mai tama shi ko bai ce ba kaza kaza kuma ba fasa ba amince duk inda suke tafiya tare suke tafiya tare suna hada hadis tare hmm. sai da aka samu ta wata uku sai ya sake ta sake ruwan zakashin eh hannu da ya jawo sai tana da jina hmm. jina kawai na jina jikin da burge sai ce haka yi wata ce wallahi a hajji ne